Celsius sıcaklık değerini Fahrenheit'a dönüştürmenin formülünü anlatmıştık. Hatırlarsanız Celsius sıcaklığı ya da C, 5 bölü 9 çarpı Fahrenheit'a eksi 32 eşitti. Fahrenheit'i bulabilmek için formülü yeniden yazalım. Bahsettiğim gibi C Celsius sıcaklığı ve F de Fahrenheit sıcaklığı. F cinsinden C değerini bulmuştuk, şimdi C cinsinden F değerini bulmak istiyoruz. Öyleyse nasıl çözeceğimize bir bakalım. Şimdi yeniden yazacağım. c eşittir 5 bölü 9 çarpı f eksi 32 ve biz f'yi bulmak istiyoruz. Öyleyse yapmamız gereken ilk şey iki tarafta da 5 bölü 9'dan kurtulmak olacak. Ya da en azından eşitliğin sağ tarafında kurtulmalıyız ki sadece f eksi 32 kalsın. Bunu yapmanın en kolay yolu 5 bölü 9'u tersiyle çarpmaktır. Eşitliğin iki tarafında o zaman 9 bölü 5 ile çarpalım. Buraya biraz sıkıştırarak yazayım şimdi. Eşitliğin sağ tarafında bir işlem yaparsam, eşitliğin sol tarafında da aynı işlemi yapmak zorundayım, değil mi? Şimdi neler var bir bakalım. Sol taraf 9 bölü 5 Celsius, Celsius sıcaklığı olacak. Sağ tarafı 9 bölü 5 ile çarpmak istememizin sebebi bu 9'ların ve 5'lerin birbirine götürmesi. Öyleyse 9 bölü 5 çarpı Celsius sıcaklığı, Fahrenheit sıcaklığı eksi 32'ye eşit olacak. Artık parantezlere ihtiyacımız yok çünkü sağ tarafta bu ifade tek başına kaldı. Şimdi Fahrenheit sıcaklığını bulmak istiyoruz. Öyleyse sağ taraftaki 32'den kurtulabilir miyiz bir bakalım. Bunu yapmak için en kolay yol, ne yapmak? 32 eklemek. Eşitliğin iki tarafına da 32 ekleyelim. Sol taraf şimdi ne oldu? 9 bölü 5 çarpı Celsius artı 32 oldu. Ve bu da eksi 32 ve artı 32 birbirini götürecek, sadece f'ye eşit olacak. Fahrenheit değerini bulmuş olduk. Fahrenheit değerini Celsius sıcaklığı cinsinden yazdık. Hepsi bu.